صلوا صلوا صلوا على رسول الله كما في نهاية كل عام نشرت جوجل بلاي قائمة بأفضل التطبيقات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية والكتب والألعاب لعام 2018 وقد تم اختيار لعبة بلاير أناونز باتل جراوندز المعروفة باسم بي يو بي جي كأفضل لعبة لعام 2018 بواسطة مستخدم الأندرويد إليك اليوم 20 حيلة تجعلك من محترفي تلك اللعبة الأكثر شعبية في العالم. أولاً، يمكنك كسر الباب والقضاء على نقاط صحة خصمك باستخدام المولوتوف بهذه الطريقة. ثانياً، إذا كان زملاؤك اللاعبون في الفريق في وضع عدم الاتصال وكانت الدائرة الزرقاء قادمة باتجاهكم، يمكنك حملهم على سيارة بهذا الشكل والدخول إلى المنطقة الآمنة. ثالثاً، يمكنك وضع علامة على المظلة بهذه الطريقة ومعرفة المسافة بدقة افتح الخريطة المصغرة وحدد مؤشرا على نفس المسافة في نفس الاتجاه وستجد المظلة هناك بالأعلى رابعا يمكنك الوقوف على هذه الصناديق داخل الأكواخ لإطلاق النار على الأعداء يمينا ويسارا خامسا يمكنك التحقق من الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة لمعرفة ما إذا كانت مطابقة لنمط الليل أم لا سادسا إذا أطلقت النار على خوذة من المستوى الثالث من على بعد 200 متر باستخدام بندقية قناصة كار 98K قد تلحق بها ضررا يصل إلى 82% وإذا استخدمت بندقية قناصة M24 ستدمرها بنسبة 87% بينما إذا أردت القضاء عليها بنسبة 100% فيمكنك استخدام بندقية قناصة AWM سابعاً يمكنك الهبوط على قمة الجسر للوصول إلى الجانب الآخر بشكل أسرع بدلاً من السباحة. ثامناً لتفجير سيارة بوغي باستخدام بندقية F416 ستحتاج إلى 38 رصاصة وإليك المعلومات الخاصة ببقية البندقيات لتفجير سيارة داتسان باستخدام بندقية M416 ستحتاج إلى 54 رصاصة إليك المعلومات الخاصة ببقية البندقيات ولتفجير سيارة جيب باستخدام بندقية M416 ستحتاج إلى 49 رصاصة إليك المعلومات الخاصة ببقية البندقيات تسعاً لتختبئ من أعدائك استخدم القنبلة الدخانية احتفظ بها في يدك حتى النهاية قف على الأريكة واقذف القنبلة اتجه نحو السلالم والآن لا يمكن لأعدائك أن يروك أنت فقط من يمكنه رؤيتهم للقيام بذلك بطريقة أخرى قف على هذا السور واحمل قنبلة الدخان خذ موقعك هنا والآن يمكنك رؤية أعدائك بوضوح دون أن يروك عاشراً باستخدام هذه الخدعة ستتمكن من القفز أسرع من أي وقت مضى ضع علامة على موقع الهبوط الخاص بك اتجه عموديا وانظر للأسفل احتفظ بعصا التحكم في زاوية الساعة العاشرة 11 تبلغ سعة حقيبة المستوى الأول 300 وحقيبة المستوى الثاني تبلغ سعتها 350 بينما تصل سعة حقيبة المستوى الثالث إلى 400 تشغل القنبلة اليدوية 18 بت من مساحة الحقيبة بينما زجاجة المولوتوف تحتل مساحة قدرها 16 بت والقنبلة الدخانية تشغل مساحة 14 بت يمكنك استبدال القنبلة اليدوية بأي نوع من الذخائر التي ستظهر أمامك على الشاشة 12 عندما تلعب أي لعبة حرب راقب جهاز التوقيت جيداً لا تقتل أعدائك عندما يكون الوقت أقل من عشر ثوان لأنهم سيستجيبون سريعا جدا انتظر حتى إعادة تشغيل جهاز التوقيت ثم اقتلهم 13 يمكنك القفز بهذه الطريقة من مبنى إلى آخر من أجل إرباك أعدائك وقتلهم بسهولة 14 عندما تكون على وشك الغوص في الماء للبحث عن موارد تأكد من اختيار البندقية المفضلة لديك انتبه لن تتمكن من تغيير وضع سلاحك أثناء تواجدك في الماء 15 الجميع يتساءل عن ماهية نظام الاستحقاق merit system هو نظام يعمل على قياس وتقييم سلوك اللاعبين كل لاعب لديه 100 نقطة استحقاق تنخفض نقاط الاستحقاق الخاصة بك بمقدار 10 نقاط إذا قمت بقتل أحد زملائك في الفريق للمرة الأولى وفي المرة التالية يقل بمقدار 15 نقطة ثم 30 نقطة إذا تكرر الأمر لن يسمح لك إلا بممارسة المباريات الفردية إذا كانت نقاط الاستحقاق الخاصة بك أقل من 50 في المقابل يمكنك الحصول على نقاط استحقاق إضافية على النحو التالي ثلاث نقاط إضافية إذا تغلبت على عشرة لاعبين نقطتان إضافيتان إذا تغلبت على أحد عشر إلى خمسين لاعباً نقطة واحدة إضافية إذا تغلبت على 51 إلى 100 لاعب 16 يمكنك استخدام قنبلة يدوية بهذا الشكل لإخراج سيارتك العالقة 17 هذا المؤشر يوضح سعة الوقود في المركبات وهو مقسم إلى أربعة أجزاء تشير إلى أربعة لترات من الوقود تستهلك سيارة بوغي لترا واحدا لتبلغ مسافة 5000 متر في الوضع العادي أو 3500 متر في وضع التوربو بينما تستهلك سيارة داتسان لترا واحدا لتبلغ مسافة 3500 متر في الوضع العادي و1200 متر في وضع التيربو وأخيرا تستهلك سيارة جيب لترا واحدا لكل 4000 متر في الوضع العادي أو 1300 متر في وضع التيربو 18 فعل زر تغيير المناظير السريع في الإعدادات للحصول على خيار مثل هذا للتبديل بين المناظير الخاصة بك 19 أثناء القفز من مبنى مرتفع تحرك إلى الداخل وابقى ملتصقا بالحائط لتجنب السقوط 20 وأخيرا إليك حيلة ممتعة يمكنك العثور على الدجاج في الجزء العلوي من هذه الصناديق إذا كنت في وضع التدريب